Señores, canal 99. Son cosas de mi casa, algunos me están llamando. <laughs> Señores, este hombre me pone una, <laughs> una vuelta. Hay, algo viral ahora. Eh, Aparte de, estamos esperando que tú lo hagas, Flip de Switch Challenge. Así, él, vino, vino a toa conmigo. <laughs> Ah. Me puso que Free the Sweet the challenge, Una, así porque me puso. El reto viral <laughs> preferido. Y yo voy a que tú lo hagas con tu esposa. De la, de la, pues, claro, claro. vamos a. Que explícale de manera clara a la gente qué es el Flip de Switch Challenge. Mira. No cabe duda que los usuarios. <laughs> que los usuarios de Internet. Le, le, o sea, le, le encantan los retos virales. E, este reto se trata de, usted cambiar de ropa con, una persona, con, su pareja, su pareja. una mujer, eh, cambiar de ropa. Rodríguez ha pedido, su respeto. Eh, no, e, el internet. <laughs> Señores, y es una, canción de No Stop de Drake. Sí. Hay gente que la han hecho también con el culiquita Catí de Toño Rosario. También, mírenlo ahí. Póngale un sonido, por favor. Ok. Vale. Ahí está, ahí está. Mire, miren cómo es, miren. Estamos esperando que Neto haga ese con su esposa. Que Neto venga al país y se ponga su vestido. Chao. Ay, Ay, ay, mira, no, pero bebé, ¿cómo que va a poner? <laughs> vamos a ver, vamos a ver esto, bebé. <laughs> ¿Eh? Porque no, no, le, no le sirve esa ropa. <laughs> Ay, ay, ay. Señores, el singular reto viral así ha dado de pie en algunos usuarios. Creen que sus propias versiones por ejemplo, algunos se sumaron a la fiebre por el desafío de Internet bailando junto a sus hijos. También lo hacen con los hijos. Recientemente, varios famosos nacionales e internacionales se han unido al reto, destacándose entre estos la pareja conocida como J-Rock. J-Lo. O sea, la pareja se llama J-Rob. j ¿cómo J-Rob? Claro, J-Rob. ¿Por qué tú dices que J-Rob? Eh, eh, J-Lo y Alex Rodríguez, la pareja se llama así, J-Rob. Eh, o sea, Alex, Rodríguez y Jennifer López. Mira, mira, mira, mira. mira mire eso. Un hombre está respetado como Alex. está respetado. No, señores, las redes sociales han dañado a la gente. ¿Y qué es esto? ¿Rodan, ¿tú vas a hacer el, challenge con tu, pareja? Pregunto. Ese vestido que ha muy apretado ahí. Gagueó ella ahí. <laughs> Ese <laughs> vestido le queda muy apretado a, a Alex Rodríguez. Póngalo de nuevo. Mire, mire. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene Ale. Ay, ay, ay, que la correa. Que parece? El muñequito Neto, hacerlo. No, no, no esperen eso, no, que yo vaya a hacer eso, ¿no? Ah, tú imaginas. Ah, un vestido de mami, ¿te imaginas? mami <laughs> Neto y ¿eh? Mami, hay que hacer Mami cree que todo es dinero. Lolo. Yo hago eso con mami una vez se sienta a decir, ¿cuánto que tú me vas? Yo pero yo no soy viral todavía todo lo de ella y cualquier... Yo la, yo intento grabar a veces cuando ella tiene su traguito. La intento grabar y me dice, tienes que darme lo que te busque mañana. <laughs> ya, ya, Que no pierda ni siquiera la memoria. Ni Pero puede hacer tu neto un challenge con, tu madre. ¡Atención! San Francisco República Dominicana. Neto Flow va a hacer <laughs> el flip de Sweet Challenge con su madre Margara la Madura. Margara, pues, la puede seguir en Instagram, Margara la Madura. Instagram, Neto? que tú Instagram. La primera que lo tiro para antes soy yo. Porque yo pensaba que era Facebook. No, todo, todas las redes, hasta Twitter. <laughs> Ella no sabe usar Twitter, no, pero lo tiene ahí en el teléfono. Ah, pues tú crees que es que yo vengo. ¿Tú crees, que, esto fue por amor al arte? Esto es descendencia. Pero Neto, tú te comprometes. Atención a las redes sociales. No me pongan eso, tú un hombre tan gordo como yo. No, no, no, no, no, pero Usted se compromete o no se compromete. No, a hacer... tú Ay, Dios mío. Jordania, Jordania y Neto Flow. Jordania y el novio. Y, y yo y Margara. Señores, queda cancelado de ahora mismo. No, porque no que eh, hacerlo. Eso, eso no es nada, tú te puedes hacerlo. Eh, la mami No, no. Ay, no, por favor, no. No pegan una esos dos. Miren, miren eso. Ay, ay, ay. Qué desastre de gente, ¿ves? Señores, la eh. mami me tiene a mí ya hastiada y aburrida. Ay, ay, ay, señor. Pero está bien. Ey, ey, ey, eh, eh, el pariguayo con suerte. <laughs> ay, qué mujer, qué mujer. No, no, no. Ay, Dios. ¿quién es ese? Ah, no, ese Manny Cruz, pana mío, pana mío, con su amigo de Genesis, Manny Me encanta la canción de él. Ey, ey. Mani, Mani, ese vestido, Mani, mío. Espérate, espérate. Le, quedó como anillo al dedo ese vestido ese hombre, como si fuera hecho eh, a su medida. Señores, Ay, Dios mío. vamos a una pausa y cuando y cuando retornemos, tenemos la niña viral de redes sociales. Ay, ay, ay, ay. de redes sociales. ¿eh? Eh, atención, Santiago Matías. Por favor, las personas que quieran fotos pueden venir a Telenor <laughs> afuera si usted necesita una foto con ella, que solamente aquí usted la va a ver. Aquí la va a ver. ¿Eh? En Telenor. Vamos a la pausa. <laughs>